Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul educativ AICMD. Astăzi vă prezint top 3 curiozități despre actorul american Johnny Depp. Johnny Depp se temea să danseze. Actorul este vegan și nu a consumat niciodată carne. În trecut, Johnny Depp a avut locuri de muncă diverse pentru a-și câștiga existența. Lucra în benzinării și făcea plinul mașinilor sau vindea fixuri. Pentru susținerea canalului, distribuiți videoclipul cu prietenii, dați un like, abonați-vă. Mulțumim pe curând!